असलम दोस्तों तो कैसे हैं आप आज की इस वीडियो में मैं आपको एस एच ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके मोबाइल के लिए बहुत ख़तरनाक और बहुत अहम पोल है चलते हैं तो पहले ऐप की तरफ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें लाइक कर लेना जैसे कि आपको दिख रहा है पहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर है सुपर वीपीएन जो आपके डेटा के लिए सिक्योर नहीं होता उनको अनइंस्टॉल करें अपने डेटा को सिक्योर रखें या तो फालतू मोबाइल में ये पर ये ऐप से दोस्तों ये बात ऐसे मैं नहीं कह रहा इसके डिटेल है मेरे पास पूरा इंफॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से चेक कर लिया है ये आपके बिल्कुल सिक्योर नहीं है आप चेक भी कर सकते हैं आपको हम्म, आपको पता चल गया होगा जैसे एंटीवायरस आप सेव करते हैं एंटीवायरस आपके मोबाइल को मोबाइल को आपको साफ किया कोई भी साफ नहीं करता ऐसे धोखा है फ्रॉड है और फेक फेक एप्स है बाकायदा अपने सेफ्टी करें अपने आपका जो डेटा है वो और बेल आइकन और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक करें आप तक पहले पहुँच सके